alloh taolo balolarini berishlikni qarang har bir insonga berar ekan mana aytyaptiki audu billahi minash shaytonir rojim ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم sizlarni bir oz xavf xatar ochlik azobi bilan molu jonni olishlik mevalarni hosilini kamaytirishlik mana shunday balolardan nima qilamiz sinaymiz mana shunday balolar bilan sinaymiz shunday holatlarda deydi qarang mana shunday holatlarda sabr qiluvchilarga xushxabar bering ey muhammad sollallohu alayhi vasallam deb alloh taolo oyatni qilgan mana shunday alloh taoloni balosi kelgan holatda sabr qilishlik ham qarang chiroyli amal ekan bizni sinayapti kasallik bilan sinadi mana kasallik bilan sizlar qanchadan qancha yori birodar do'st oshna og'ayni qarindosh urug'larimiz o'tib ketdi va bir kunda sakkizta janoza ham o'qidik bitta masjidni o'zi endi sakkizta masjid bo'lsa o'ylab ko'ring. boshqa joylarda ham bo'lgan bir kunda o'zida sakkizta janoza o'qidik o'sha kasal rosa avjiga olgan kunlari sakkizta janoza o'qidik mana balo alloh taoloni balosi bu ham bitta qarangda balolardan nima qilarkan bizni sinayotgan mevalarimizni olib qo'yishligini mana mevalar bo'lmayapti unday bo'lyapti sovg'urib ketyapti mana bu ham bir sinov ekan qarang bunga ham nima qilishimiz kerak sabr qilishimiz kerak alloh taolo insonga toqat ko'taradigan narsani yuklagan xolos toqat ko'tarmaydiganni yuklamaydi bu borada oyat karimada alloh taolo aytadiki billahi minash shaytonir rojim la yukallifullohu nafsan illa vus'aha Alloh hech bir jonga toqatidan tashqari narsani taklif etmaydi deydi qarang. Toqat ko'taradigan narsa ibodat deymizmi? Moliyaviy ibodat deymizmi? Ha? Badan bilan bajariladigan ibodat deymizmi? Yaxshilikmi, boshqa nimaiki narsa bo'lmasin, toqatimiz ko'taradi. Balo bo'lsa ham bunga ham toqatimiz ko'taradiganini berar ekan, xolos Alloh taolo.